It's one of my favorite stories. Saizi naipenda sana. Special, legendary, you know, iconic. Okay. Oh yeah, leo wacha nikwambie stori yake. Kijana anaitwa Harmonize, msanii wa Wasafi. Harmonize msanii wa Wasafi siku moja alikuwa anaenda show, nadhani Mwanza. Show ilikuwa show usiku sana, so akaenda akachukua hoteli akaacha vitu zake pale akaenda show. Kipindi kwa hoteli uh, usiku akapatana na waezi wakamwibia kila kitu. Sasa akarudi pale kwa hoteli, na kwa hoteli sasa asubuhi kufika ndio Asenaut alibaki amelipa nyumba na kuna mama alikuwa amemsaidia kufanya kufanya vitu alikuwa pia alipwe. So Harmonize kakuwa kwenye ukuta but alikuwa na trouser kali kali pale, trouser nzuri kwa nyumba yake. Akapata jirani yake, jirani yake naye alikuwa mtu wa roho nzuri, akakubali kununua trouser tatu. Amanesa akatumia hiyo pesa yenye alipata, alipata kuuza hizo trouser kulipia nyumba na kulipa hiyo mama akatoka kwenye nyumba akaenda zake kurudi pale geto kwake kwa nyumba. kiwako gari akienda akapata mtu mmoja wakiongea hivi huyo mtu akamwambia hata niko na namba yake eh, Diamond Platinums akampatia hiyo namba. Harmonize kivyake alifikiria, unajua kwa industry ya entertainment kuna watu wana hype sana, watu wana uongo sana. Akafikiria nini ni uongo isi namba ya Diamond, kikaratasi chenye alikuwa ameandikiwa namba, enda akakitupa pale kwa nyumba yake, kwa chumba chake. Wiki tatu zikapita, siku moja akiwashosha vitu hapo kwenye nyumba, pata hiyo namba, akaiangalia tena, akaiweka pale, ikapita tena siku tatu, akakuwa sasa amepata simu ameweza kununua simu nyingine. Kumbuka simu yake ilikuwa na wakora so akasevia hiyo namba unlike most of us ukijapata namba mpya kama unataka kujua what you do is unaingia whatsapp unaangalia picha unaangalia profile picha yenyewe akaangalia akaona ni picha diamond platinums lakini angeweza kubaini hii ni namba ya diamond platinums juu mtu ndio chukua namba picha mtu aweke hapo kwa profile yake ya whatsapp But sasa akakuwa anaiangalia ile namba pia, pia alikuwa mfuati wa, wa Diamond kwenye mitandao kama Instagram hivi, akaona akanotice eh, pictures zinachenjiwa za profile kulingana na na chenye Diamond anafanya kwenye mitandao. akakuwa anaona sasa eh, mbi huyu Diamond kweli mbi namba tumembi real namba. Sasa siku moja kona Diamond ameweka ameweka picha, kona shu, show kubwa sana hapo mjini Siku moja Harmonize akamkaa Sapse usiku akasali, ni Muislamu. Then akapata akaomba Mungu ampatie gags, akatext Platinums ni WhatsApp. Kitu ya kwanza unaweza jiuliza kwa nini alitext. Kama umeipo ukitafuta nafasi, kuna mtu unaweza patiwa namba yake, hata huwezi kupata ukakamavu wa kumpigia simu na kuwa na uoga mingi sana but ndio maana una text ama unamwandikia email. So yeye akaandikia Diamond, mwambia vipi vipi Diamond, vipi kakangu, mimi naitwa Harmonize, mimi ni msanii. Akatach ngoma zake hapo, akamwambia naweza unipee unipe nafasi kwa hiyo show yako, nilikuwa nafungua juu, kwani nilikuwa na curtain race asubuhi kitu kitu 5 hivi ai hakuamini akapata jibu eh, vipi mdogo wangu naweza kukusaidia, lakini hiyo show si yangu, hiyo show ina wenyewe penye naweza fanya, naweza kuhook up na my management na promoter wenye kuna hiyo show uweze kuongea nao, nikawa watakusaidia watakusaidia. akampa hizo namba, ama naweza akakuwa akipigwa akakuwa msaidizi. Ikapita wakati akiangalia kwenye mitandao, sasa ndio Diamond mamake alikuwa anasikia vizuri, walikuwa wamempeleka India, tena alikuwa na show wapi, ikibakia um, siku tatu tatu kwa hiyo show that was two months later akamtext tena na akamwambia vipi na, na natarajia unanikumbuka, naitwa Harmonize, nilikuwa nimeomba nafasi ya kufungua jukwaa <clears throat> kwa hiyo show yako. Hakupata jibu, hii ilikuwa Wednesday, Friday kama show iko iko iko sasa hiyo Jumamosi, akatext Diamond tena usiku akamwambia hivi, naomba unijibu, nataka hii nafasi, itanisaidia sana, tashukuru sana. Akapata jibu mara hiyo hiyo, akaambiwa basi kesho saa nne asubuhi kuja hapo kwenye jukwaa hapo, hapo, hapo kwenye uwanja kwenye hiyo show itakuwa kwa kufanya riaso. Saa kesho yake Nainati Harmonize akakuwa akakuwa kwa uwanja akangoja akangoja, kwa na watu pale walikuwa wanatengeneza vyema, wanafanya test sound system kitu some minutes past Diamond akaingia na mtu yake dancers nini nini, wakaingia Diamond Harmonize akamwambia mimi ndio naitwa Harmonize, au Diamond akaita promoter wake na management akamwambia ni kakangu mdogo, naweza furahi sana kama mtampea nafasi akatumvisi kwa issue jioni. Ikaku hivyo some Diamond hakukaa sana 45 minutes, Diamond akakuwa ametoka before 2 akakuwa Diamond akakuwa ametoka na watu wake Harmonize pia alikuwa atoke hakuja show, show, show ilikuwa inaanzia past 10 usiku. Kwa sasa akapiga hesabu akaona nikijatoka hapa kuingia tena inaweza kuwa naye ni mtihani, nashindwa tena kuingia, naweza kuja nizidiwe na mabonsa hapo mlangoni. So Harmonize akakaa hapo toka hiyo time mpaka usiku. Kufika usiku show pale kuanza, akaweza kupewa nafasi ya ku hiyo show kubwa ya Diamond Platnumz Sai ako Catherine Days akapiga hesabu before in the stage, akapatia jamaa simu yake, akamwambia naomba kaka, naomba nichukue video niki perform. Akakuwa ameperform, watu, watu wakakuwa wamempokea vizuri, watu wakawa wanamjua tena, lakini lakini watu wakakuwa wamempokea vizuri sana. Kumaliza akangoja kina Diamond waka waka wakaperform, yeye akatoka, hata wakuonana tena, wakuweza kuongea tena, akatoka akaenda before tufike hapo, kwa nini alipatia mtu ile ile, ile simu amchukue amchukue video? Ni kwa sababu yeye alikuwa anajua msanii mkubwa kama Diamond anaweza kuwa show yake, lakini anaweza kata kuona Anakuja na huko backstage, huko VIP, hiyo chumba chake perform anaenda kuona. So Harmonize ndio maana akasema nichukue nichukue video ni perform kwa show ya Diamond. Sasa kesho yake akakuwa tena ametumia Diamond ile video, akamwambia asante sana kaka, naomba ubarikiwe sana niliweza kuperform na nilipokelewa vizuri. Hiyo kwangu ilikuwa nafasi kuu, nafasi kubwa kwa kuwa Diamond akamwambia oh, sawa. Eh, saa Diamond akamwambia akamwambia nitumie mziki zako zingine, akamtumia then Diamond akampea assignment, akamwambia hebu rekod kwa phone yako ngoma, andika ngoma kuhusu kitu fulani, alafu sasa unitumie. Harmonize akafanya hivyo chapchap akatumia Diamond. Ikakaa tena, Diamond naye ikakuwa ameshuka Zanzibar, mambo ya mamake, hospitali, akakuwa amepotea sana. Two months later Harmonize akatext tena Diamond akamwambia hivi, ulisikiliza vitu zangu, kuna venye unaweza nisaidia mimi ni introduce kwa radio, ni introduce kwenye majamaa wako. Sasa Diamond akakuwa sasa hapo, sasa ndio kazi ikaanzia, Akamwambia kesho asubuhi kuja kwenye hoteli fulani, tutapatana hapo saa 10:30 asubuhi Harmonize akakuwa anaenda akiufika hivi tu akaambiwa Diamond ashatoka. Sika kulikulivo Diamond anaongea namwambia kuja mahali fulani, kuja studio, akienda mpati. Na saa imagine Harmonize alikuwa anakaa kwenye ghetto, alikuwa kwenye ghetto sana, deep in the ghetto. Sasa imagine like mtu mwenye anakaa unakaa huko chini huko madhara kabisa, mtu akwambia kuja Westlands saizi, saizi niko hapa KMPs, kuja tuonane. Vupa ni Westlands uchukue kabidhi upande western, upige marashi uoge, ufike hapo na nikitoa mafuta mbinu tisepene, ukifika unaambiwa eh, ah, ashatoka sika kwa hivyo ikakuwa like for 3 months ama unachelewa sana kwa na Diamond but ampati hapa naweza fikiria kitu ya muhimu sana ni maybe uh, my thinking Diamond alikuwa ataka kujua kujua huyu kijana how much do you want it, kwa sababu kaa unataka kitu sana utakufahamua haraka uta uta mara moja ama mtu mtu mwenye anaweza kusaidia kwambia tupatane, msipopatana then ukasirika ama uvunjike moyo ama usimtaki kumsaidia, utajaribu tena utajaribu tena utajaribu tena. So I think mtu success kama Diamond alikuwa ata kupima how much does, does this young man do you, do you want it and but finally sasa wakakuja wakapatana pale na Diamond, wakapatana na Diamond akamuuliza na unafanana na management. Harmonize akasema sina. Kuna mtu amekusema mnafanya nayo muziki, Harmonize akasema sina. Sasa process ikaanzia. eh, Diamond akampeleka pale kwenye studio akamuuliza unaishi wapi? Harmonize akamwambia kweli anaishi naishi pale ghetto. Akamwambia tu penye maisha yake iko, kusema ukweli maisha yangu imekuwa ngumu sana na Radianga Godora pale chini, yani akamwambia tu venye kuko mano umano man to man, yani akumficha, akamwambia venye kuko saa. From hapo sasa ndikaanzia eh, Diamond akampeleka hiyo studio yake. Studio kulikuwa na an extra, an, an extra room akambajia kila kitu akakuwa amemweka pale kwenye studio Harmonize akahamia hapo kwenye studio akaanza kurekodi muziki ukakaa sana ukazoeana ikakuwa Harmonize anavaa mpaka mpaka mguu za Diamond yani kama ni mademu anaweza kuwatafuta pamoja unaona akakuwa mabeste sana Harmonize akaanzia akaanza kurekodi ngoma naye akakuwa anatia bidii sana ndio asiangusha Diamond. Unaona kama ni ngoma anawaka na watu pia anaangalia wenye eh, Diamond anafanya ngoma zake, akakuwa sasa pia amejikakamua sana ngoma zake, ikakuwa famous, ikakuwa popular sana East Africa, mpaka wakati walikuwa anafanya ngoma kama kwangu mimi na Diamond. Diamond akakuwa na kombora ya nyumba nyingine katransform maisha yake yani Harmonize yakaja kufanya ngoma kaina alifanya niambie akakwenda afanya mangoma zingine zikakuwa popular sana akapanda sana kwa umaarufu ndio sasa Wasafi Records sasa ina form na Harmonize akisema stori yake kuna kitu moja ye usema usema usemanga usemanga dini ya Uislamu ikubali mtu kusema vitu fulani lakini mimi niko na Diamond namwona mimi kama babangu mzazi yakiongea suri ya Diamond ye uzia Ndio maana nasikianga vijana wa Wasafi Rayvanny wanamtanga Diamond simba huo, yani wao wanga wanamuheshimu sana, wanamuheshimu sana juu Diamond aliwapea o but yes sio sababu yenyewe. Hii story nitach sana hii story kwangu kwa sababu ukiangalia Harmonize kwenye video zake unaonanga it looks like the son of a king kwa sasa pia ukijaangalia, uh, ukichasa usikiza stori yake kwenye alikuwa ametoka kwenye geto kwenye alikuwa analala chini, anajua hivyo ndio success huenda. Usiassume vitu na never assume anything is success, it's a process. Ukiona vitu zimefomiwa ni penye watu wengi, awezi takuambia stori yangu kwenye nilitoka, mtu akwambianga tu kwenye niko, yani mtu atataka kuona yani you admire what I am but lazima ufikirie it's together lakini ukisikia story kama na sisi tunajua maybe kama anything that you want to do if you are persistent then maybe ni possible ni possible na pia ndio maana mimi unaona na naheshimu Diamond sana ameweza kutransform life ya watu ameweza kutransform sana life ya watu ndio maana the other day nikiambia friend of mine hii story nimwambia like kama kama uko dhati kama umefikisha dhati 29 hapo rudie za kutouch msiden tunaweza blame politicians every day tuseme wafanye hivi na hivi but kama unafikisha that years imepita life ya mtu simanishi umelipia mtu school fees umempiga gari nasema there's more things unajua maybe umeusti mtu kwa nyumba yako akijaribu kuwaso kupata kazi maybe umepatia mtu fare mwezi mmoja kwa anaenda kazi kama kama anatafuta maybe umesaidia mtu kitu kama hii kama kitu there's more things then it's about how you look at your life it's life basically it's about touching life na kitu maana kwa East Africa kwa Afrika mzima sasa hivi worldwide nika kuna msanii mwingine naheshimu sana kama kipaji kama air premier rights basi Diamond Platinum namheshimu sana huyo jamani Simba kwa sababu au vijana toka rivani kina, kina Bossa sasa kwenye watu anachukua hiyo vipaji vipaji zao anawa, yani anawapandisha namsaidia lakini you can see the process. Huyu ni ask kwepaji the hashtag tapsurgery.com. Naitwa rinas krem hapo Twitter utanipata r Keremi Rights, YouTube ni Kipaji TV. Shukran.